Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sünün göze etkisini ve tedavi amaçlı uygulanmasını videoda örnek göstermeye çalışacağım. Bundan bir buçuk ay önce sünün tedavisini göz etrafıma yaptırdım. Gözlerimde e, yaşarma vardı, kızarmış. Öyle e, sızlama vardı gözlerimde. Sülükleri göz etrafıma bıraktıktan sonra e, az da olsa bir e, iyileşme hissettim. Geçtiğimiz günlerde bir kez daha bu sürük tedavisini göz etrafıma yaptırdım. Eh, sürük tedavisi artık doktorlarla e, eh, gerek gördüğünde sülük veya acamat yaptırmalarını hastalara öneriyorlar. Tabi e, eh, ben yaptırdım bu işi e, e, olan ve bu işi e, gerektiği yapan, gerektiği gibi yapanlara yaptırmak gerekiyor. E, göz etrafındaki e, pis karasülük emdikten sonra kendi e, saygısını ve enzimini e, göz etrafına bırakıyor ve gözlerin rahatlat, rahat, rahatlamasını sağlıyor. Tabii her, her insanda bu farklı olabilir. Her tada, tedavide olduğu gibi bazı kişiler fayda görmeyebilir, bazı kişiler fayda görebilir. Bunu yani ilk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, da yaptırmıştır de yaptırmıştır. Özel günler vardır. Harcamatın e, sülün öyle özel gün olmadığı için her günde yapılabilir. Hafta yani harcamat gibi özel günlerini bekle, beklemeye gerek yok. E, bunu anlatmak istedim bu videomda. Sizler eee de yaptırabilirsiniz. Tabi göz şikayetlerinde de e, ne gibi şikayetleriniz var onu bilmiyorum ama ben yaptırdım. Az da olsa bir faydasını gördüm. Bugünlük video bu kadar. Beni takip etmeye devam edin. Lütfen e, videolar paylaşmayı unutmayın. Ee, paylaştığım videoların altına e, kanalıma abone olmalarını yazarsanız çok memnun olurum.